Bună! Astăzi vreau să vorbesc despre a înnobila. Pentru mine, acest cuvânt este format la fel, din două. În, nobila. Și ține foarte mult de nobil. De a fi nobil. Și pe harta mea înseamnă a-ți scoate la suprafață tot ce ai tu mai de nobil în, înăuntru tău, uh, Um, care este total diferit de a fi slugă. Să, um, să, nu, să nu mai ai un uh, job de slugă, să um, ai un job de nobil, să nu mai reacționezi ca o slugă, să reacționezi ca un nobil, să nu mai acționezi ca o slugă, ci să acționezi ca un nobil. Pentru mine asta înseamnă nobila. Pentru tine ce înseamnă? Ciao.